الله اكبر على كل منطقه وتجمل فادي الحمد لله نحن الان على جبهه العاصمه دمشق بمدينه جوبر قمنا الان الحمد لله بالسيطره على عده ابنيه و فضل الله تعالى دمرنا عدد كبير من الآليات وكبدناهم خسائر كبيرة بالجثث والحمد لله الفضل لله تعالى كم عدد الأبنية التي تم السيطرة عليها؟ ثلاثة أبنية الحمد لله ثلاثة أبنية ضخمين على جبهة كراوش شو لحظة طلعت نقرا بس ايه قرب لهون ايه ما في شيء ما في شيء يلا شباب اصلا ما في شيء يا قد شمه يا ديك بينه على عاشور شباب وحاطوا جوا الاركان اخي توجه لعندك اشوف شو وضعه هي هي المستعصية؟ ايه ما فيها شيء